натрийдин сульфатынын барийдин хлоридинин аракеттенишүүсү натрийдин сульфаты менен барийдин хлоридинин аракеттенишүүсү алмашуу реакциясына мисал боло алат пробиркага натрийдин сульфатын куябыз ага баридин хлоридин кошобуз көз ачып жумганча баридин сульфаты ак чөкмө түрүндө пайда болот бул алмашуу реакциясы аналитикалык химияда баридин катиондорун жана сульфаттын аниондорун сапаттуу аныктоо үчүн колдонулат